assalomu alaykum bratu xola bugun takoy qizlarni ajali bo'lgan sherxon bolalar haqida emas musulmon bolalarni ayollarga bo'lgan munosabat haqida gaplashamiz bismillah boshladik musulmon bolalar ko'chadagi begona qizlarni ko'rganda yaxshi qiz tanishinglu nomeringiz nechi ismingiz nima deb gap otishmaydi chunki ular zinodan qo'rqadi va uyida ahli ayoli borligini unutishmaydi musulmon bolalar choyxonama choyxona ziyofatlarda o'tirgan paytda ahli oilasi bilan telefonda gaplashsa sabr qil yo'qdan bor qilishga o'rgan qanaqa xotinsan deb do'qqimaydi ular kiyganda ahli oilasini ham kiydiradi yeganda yediradi menga qara u qiz yana bir marta shu ishni qaytarsang oyog'ingni sindiraman bir bashang buzib qo'yardimu qiz bo'lasanda musulmon bolalar ayollarga hech qachon bunday muomala qilishmaydi chunki payg'ambarimiz alayhissalom sizlarning eng yaxshingiz ahli oilasiga yaxshi muomala qilganingizdir deya marhamat qilganlar hurmatli bo'ydoqlar yaxshilab eshitinglar uylanadigan qizim degani bu xohlagan gapingizni gapirib xohlagan ishingizni qilishingiz mumkin bo'lgan juft halolingiz emas nikohgacha sizga nomahram hisoblanuvchi inson deganidir musulmon bolalar avval nikoh quradi keyin esa Обращение к родному городу по такому поводу